Uh-huh. motocicleta. Tá, aquele E a Não, não não a Nage jazan? Jaz! O te soun gwa gane ya? O te soun gwa gane ya, Alessi? Lojistik, lojistik, lojistik! Loubari, loubari, nanjwe, nanjwe, nanjwe! Nanjwe, nanjwe, nanjwe, nanjwe! Vamos, querido. à la à gauche, tout à à Merci, merci, merci, merci, merci. Alın bu besi.